Привет! Мы обычная семья из Сибири. У нас нет сверхдоходов и богатых предков, но мы всегда мечтали жить в тепле, много времени уделять семье и зарабатывать в любой точке мира, потому что любим путешествовать. И мы поставили цель. А когда есть цель, возможности сами притягиваются к вам. Этой зимой мы осуществили нашу мечту и уехали в Таиланд перешли на удаленный доход и полностью изменили нашу жизнь. Подписывайтесь на наш канал, и вы увидите, как мы это сделали и что из этого выйдет. Ссылка в описании.